wallahi duk mutumin da bai kyautatawa ba iyayen shi ba zai shiga ba aljanna duk mutumin da ya mutu uwayen shi suna kushi da shi ba zai shiga ba aljanna Allah madaukakin sarki yana cewa wa qarar rabbuka Allah ta'budu illa iya wa bil walidaini ihsana kadiba ga girman Allah amma sai ya kawo maganar iyaye ya goya a bayan maganar shi bautar shi sai ya ce kuma kyautatawa iyaye idan mutum suka rabu dutse hannun riga shi da iyaye shi ya mutu a haka duk irin arzikin shi duk irin karatun shi duk irin malamci shi wallahi wuta za shi annabi ce aljannarka tana ƙarƙashin diddigen ma'aifanka mai hattara da kyau duk mai iyaye ya yi hattara da kyau ya rabu da iyayen shi lafiya lausu da samun shi albarka kuma a rayuwar duniya ma idan mutum bi ba dace ko yana saba ma iyayen shi to wallahi Allah sai ya guda mai Allah sai ya ɗanɗana mai kuɗe shi a duniya ma ba alahira ba in dai kana saba ma ka sai Allah ya gaba kar bala'i wannan zai tuna mu wani bawan Allah daga cikin bayin Allah sai ya zotar da wani abokin shi ya ce mai da Allah ne, arme nake so in yi ka taya ne neman yariya sai ya ce akwai ku yariya ta kirki ya ce akwai ya ce kwarai kwakwai ya ce 'yar gidan wane iyayenta sun ba ta tarbiya akwai zuwa makaranta akwai addini akwai girman mutane sai ya ce uwayen suna da kudi ya ce a'a uwayen ba su da kudi amma dai akwai tarbiya sai ya ce a'a shi dai gaskiya ya suwa ce uwayen suna da kudi irin wannan dai fi so sai ya ce to yanzu zan taya ka nema kai ma ka je ka yi ka nema in kai ka samu falla alhamdu to wani bawan Allah sai ya kyale wani bawan Allah shi wani bayan Allah sai ya je sai ya samu diyar wani mai arziki sai ya ce mai aiwa na samu irin wanda nake so ya ce to falilla alhamdu za a je a ɗarma arme yaushe ya ce gobe ya ce to shikenan wani bawan Allah ya je aka ɗarma arme na wannan bawan Allah to wannan bawan Allah ma'aifiye shi da rai ga aure ya kwala kuma ɗan kasuwa ne to ya tafi kasuwa da ya tafi kasuwa da ya ji ya ci kasuwa ya kare zai taho gida sai ya ga irin zabbin na 'yan edo manya-manyan zabbi an soya su sai ya soya guda uku zai kawo nan amarya ya yi gaba sai ya ga wata mitsala, sai ta ke mitsala ya sa ta dala aka sa mitsala ce sa yaji aka sa yanzu wannan zabi da ya sayo guda uku amarya zai kaiwa ma'ana mata shi zai kaiwa wannan kuma tsala ma'aife shi zai kaiwa yanzu da ya zo sai ya zarce gidan ma'aife shi da ya zo yana yin sallama sai ta sai ta hoto washe da tarbiya hannunta tana istighfari tana salatu annabi tana hailala sai ya ce mamma baki barci tace ya zai yi barci ka tafi kasuwa har bayan karfe 12 baka zo ba ina ne ina barci ina na ina ma addu'a Allah kawo ka lafiya sai ya ce to shikenan ga tsala nan ta ce Allah sanya albarka Allah sanya albarka ta mai godiya sai ya to wajen wannan mata tashi da ya zo tarihe ɗaki tana ta shaƙa barci da shankori ya zo ya buga ya buga ya buga ta ƙi buɗiya ya dawo daga wajen windo ya ƙyanƙyana ya ƙyanƙyana da kyar ta ce kai wai mine ne ya ce ni ne na dawo ta taso tana tsoki tana ɓata rai ta buɗe mai ta ce mai daga yau in ka tafi kasuwa in kai dare kawai ka kwana ta nika ka rika saboda ni in ina barci in aka tada da na ciwo yake ka san wani kuma iya daga alamar kiyayya matarka ta ce ma in ina barci kar ka tada ni in ka tada ni na ciwo yake to wannan matar tun wurma ne mai kudin aure ba ta san ka saboda matar da take son mijinta in wani lokaci zai kai hankalinta a kan mijinta yake har ya dawo ko da ta yi barci barci zomo ne ta mai kashe ta ce daga yau sai karka sake ta da ina barci shi ke da ya ce ga kaji na so miki ta aje can aje ni ba na bukatar su ta yi ta mishi faɗa to kaga tun nan duniya rishin biyayyar iyaye idan an lura ga shi Allah ya sanya mata ya tara koda mai duniya to wannan kafin gobe alkiyama ne Allah kiyaye abin iya da yawa